no, no, no deputado estadual, é Elta Salomão, aqui, federal, perdão, deputado federal, é Elta Salomão, aqui nessa casa. Por que, vereador Mas ele veio aqui, ele falou, mas eu estou indo aí para conversar com a liderança e levantar todo mundo. Levanta quem? A liderança. Quem são as lideranças? São pessoas que representam o povo em né? associação, ou sindicato, CVL, vereadores, certo? E quando pediu para lugar, a liderança, por quê? Se você vota num determinado vereador, é porque você confia nele. Se você vota no presidente da associação do Brasil, é porque você é confia nele que está aqui na minha mão, aqui, o deputado federal Edson Romano convida para uma conversa com lideranças do município rural. Mas aí, eu o mais com O livro ficou inclusive foi, foi postado Né? Outras pessoas falam, Edinho, dá para botar um carro de som na rua? Eu falei, veja só. É, ele falou assim, ó, botar um carro de som na rua? Não, mas é, é, é, é eu quero, não, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. É, ele veio para conversar com a liderança. Botar um carro de som, vereador federal, não ia caber, o povo não ia entender. Por que o carro de som na rua? Como ia convocar esse povo? Porque eu não tinha aqui, carrega. foi prefeito por dois mandatos em Cariacita. Ele, ele teve, se eu não me engano, dois títulos nacionais como o melhor prefeito e vereador do país e três títulos eh, estaduais como o melhor prefeito e vereador do Estado. Entendeu? Então, o que que acontece? O que que acontece? É, é, então houve um monte de dita aí o pessoal do Brasil fala o que não der. Você fala o que der. Né? Mas tudo bem. E aí? E aí? Eu fico, eu fico pensando o seguinte. organizar. O senhor Sérgio Vidigal, o senhor Léo Coimbra, o, o, o, Sérgio Lopes, não, Lopes, ele teve aqui também, né? Por